Tous les mardis, vous écoutez Kikaliente sur Ode Radio et vous n'êtes pas les seuls. This is the original Raspberry Bar from Bondem Records Argentina and you are listening to my list release on the Kika Linter Reggae Show on How to Radio with Kika. Big up to all people there in France. Original Raspberry Bar tell them. Give thanks for life and unto the mighty for life giver. Yes, I am. A me, man, vital pan your case again, passing through. on Kikaliante Reggae Show. O2 Radio 91.3 Bokdo Set your mind free. Salut, c'est Yann Loisel sur O2 Radio. Vous écoutez des extraits de mon dernier album Up on the Road Part 2 dans le Kikaliante Reggae Show avec Kika. Wagwan Massive, this is your girl Jamila and you're listening to my new album Roots Girl in the Kikaliante Reggae Show on O2 Radio with Empress Kika. Big up yourself. Kikaliente c'est tous les mardis. 21h, 23h sur Eau Radio.